unha reunión en Santiago co, coa recursos humanos con ICIAS eh, nada, de momento seguimos en folga, mañá hai unha reunión pero non hai un acordo todavía, ou xa que todo sigue igual, seguimos na loita, seguimos loitando, estamos facéndolo todos de puta madre, moitas, moitas gracias, eh, nada, eh, cerramos que